ए हजारों આવાજોથી ફરમાય છે ત્યારે ફરમાઈશને માન આપી અને એવું બાપ અને દીકરીની વેદનાનો આ ગીત तुझे पालने की तूने मारी मेरे सपनों ભલે બગિયા તેરી છોડી ભલે નિંદિયા તેરી ચોરી બસ દીદી સિયા તું ફરમાઈશ ત્યારે ફરમાઈશ ને મારા વ્યારો લેલી ત્યારે આવી સુની રે ડેલી ને સુના ડાયરા આવી સુની રે વીસિયા પેત્રીસ મારો દ્વારિકાધીશ માગુ વીસિયા પેત્રીસ મારો દ્વારિકાધીશ ઈતો રંગીલો રાઈ રણ છોડ છે ખજાને ક્યાં કાંઈ ખોટ છે એ તારે ખજાને ક્યાં માગે વીસિયા